Ciao a tutti e ciao a tutte eh, ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti. Spero che i contenuti che trovate qui sul canale possano aiutarvi in nell'iniziazione, eh, in questo percorso complesso delle erbe tintorie. Per qualsiasi cosa non esitate a lasciare un commento qui sotto al video oppure contattarmi direttamente via email che trovate sul mio blog che vi lascio linkato qui ecco eh, tornando al video di oggi voglio rispondere ad una domanda che ogni tanto ricevo e che riguarda ehm, i capelli decolorati o trattati chimicamente e mi viene chiesto spesso scarpe che non tingono, che non macchiano, ma che mi permettono di comunque prendermi cura dei miei capelli, eh, rinforzandoli, eh, aiutandoli un attimino in questa situazione disastrosa in cui si trovano, perché sono secchi, sono sfibrati e così via allora bisogna fare eh, una eh, differenziazione subito ossia ci sono dei capelli che sono eh, trattati chimicamente ma che sono comunque scuri e sui quali mh, mm, praticamente difficilmente si noterebbe ehm, appunto una variazione di colore a meno che non andate ad utilizzare delle erbe tintori, quindi l'ausonia, eh, katami, indigo oppure appunto le erbe riflessanti, ma anche le erbe riflessanti sarebbe proprio una variazione minima, ma nel caso dei capelli decolorati, quindi chiari, quindi appunto trattati chimicamente eh, togliendo appunto il <laughs> pigmento naturale sostituendolo con pigmento di sintesi con un colore più chiaro di quello che è il nostro colore naturale dovete fare attenzione e dovete assolutamente escludere eh, le erbe tintori e le erbe riflessanti perché assolutamente il vostro colore varierebbe e non sempre in un eh, colore mh, mm, piacevole e ehm, quindi eh, riassumendo velocemente, eh, assolutamente sui capelli decolorati, sui capelli chiari la cassia non andrebbe applicata e anche il cedar che è un'erba lavante, lo shampoo naturale, andrebbe fatto un test di prova. Sui capelli quindi eh, decolorati, chiari, no la cassia, no... Um, amla perché comunque amla è un colore è un'erba riflessante che potrebbe comunque interagire eh, sui vostri capelli e scurirli leggermente, no appunto al rabarbaro, ibisco eh, e eh, robia che sono tutte o malo di noce perché comunque contengono delle blande molecole tintorie quindi andrebbero a variare il vostro colore. Sì, potete utilizzare il meti che va idratato bene, mi raccomando qui sul canale vi avevo fatto il tutorial dettagliato step by step su come va idratato per non ottenere un effetto contrario sui nostri capelli invece di idratarli, di andare a disidratarli ancora di più perché se il metti non è ben idratato eh, andrà a togliere acqua dai nostri capelli potete utilizzare le um, erbette lavanti come la rita, il shikakai, appunto il cider come vi dicevo dovete fare comunque un test di prova prima proprio per tutelarvi e um, ovviamente uh, va bene appunto il bracmi uh, eh, o comunque tutto quello che sono erbe curative che è risaputo che non contengono pigmenti tintori il mio consiglio spassionato se assolutamente non volete variare ehm, il colore del vostro eh, capello appunto ottenuto colore ottenuto eh, mm, chimicamente sia che avete decolorato sia, sia che avete utilizzato una tinta ehm, chimica perché se voi eh, siete scure e avete ottenuto un rosso che è più chiaro di quello che è il vostro colore naturale avete trattato chimicamente il vostro capello utilizzando appunto dei volumi di ossigeno che hanno permesso di sostituire um, il pigmento naturale del vostro fusto con un pigmento di sintesi quindi se non volete variare questa, uh, questo colore vi consiglio sempre quando utilizzate delle erbe di cui non siete sicure um, che esito avranno sui vostri capelli fate sempre il test di prova meglio perdere uh, quarto d'ora appunto facendo questo test di prova e vedere cosa succede piuttosto che poi dopo eh, essere disperate e scrivermi ho oh, ottenuto i riflessi verdi, oddio come faccio adesso e così via. Mi raccomando, sempre, sempre, sempre fate il test di prova. Ecco, eh, se avete altri dubbi lasciatemi, lasciatemi qui sotto al video Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile e vi abbia portato eh, ad una maggiore consapevolezza eh, non estate a condividerlo con um, le vostre amiche eh, se vi è piaciuto lasciate il solito like seguitemi su Instagram se non lo fate ancora e noi ci vediamo nel prossimo video ciao